Canlı bombardıman. Buraya gel. Buraya gel. Patladı. Hadi yürüyelim tarafa da bak. Şeydi. Tamam ya. Ya bu çık ara. Şeydi abi. Çekil. Onu ver boyun cebime yattı şu. Haydi. Koş olsun bana bir. Ben son. Ben de direkt altında nasıl siz yukarıdan kırkırmak edin onu. Onu götür onu götür onu kalkıp götür. Öyle sağ öyle sağ. Oktay, bağla bir dakika. Oktay bağla. Maratonu siz oradan gelsin. Oktay, davay, Oktay, davay. Gelin, siz çıkın. Ben gideyim. Bunu. Şey, şey, saat 10'da oynayacağım. Ee, çünkü bakır kalmadı orada. Siz gülüp karrak. Bağla da. Gedirem, gedirem. Kişler, orada aynı gitmedi orada. Otur yerine çingil.